Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zona hijau yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung ke channel ini. Kali ini, kita akan memulai tutorial bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar untuk pemula. Sebelum melanjutkan, perlu kami informasikan kepada sahabat semua, dalam seni kaligrafi Arab, ada beberapa macam bentuk tulisan, yang paling dasar adalah dinamakan dengan Hat Nashi. Hat Nashi, biasanya dipakai untuk menulis musaf atau kitab. Selain Hat Nashi, ada juga Hat Sulus, Hat Diwani, Hat Rikah, Hat farisi dan kufi. Latihan menulis huruf hijaiyah kali ini, kita akan memulai dengan Hat nasi. Sebelum mulai, penting untuk sahabat perhatikan titik awal penulisan tiap-tiap huruf, supaya lebih memudahkan sahabat dalam latihan. Dan huruf-huruf yang teknik penulisannya sama, kami hanya menulisnya sekali, dengan menambahkan titik atau nukto pada masing-masing huruf. Untuk lebih jelasnya silahkan sahabat semua menyimak contoh-contoh berikut.